cómo ser reconocido discípulo de Jesucristo. Hola, yo soy el apóstol Vincenzo Petrarca y hoy quiero hacerte esta pequeña pregunta. ¿Cómo puedo ser reconocido discípulo de Jesucristo? Hoy hay muchas personas que van predicando la palabra de Dios, ah, haciendo obras bautizando personas, orando por los enfermos, y piensan que esta es la forma para que nosotros podemos ser reconocidos como discípulos de Jesucristo. Esto no está mal, no está mal bajar por la calle, no está mal evangelizar, no está mal imponer manos y sanar. De hecho, también nosotros lo, lo hicimos. Pero la diferencia cuál es? Y que esta no es la forma para que nosotros podamos ser reconocidos discípulos de Jesucristo. Y entonces, ¿en qué forma podemos ser reconocidos discípulos de Cristo? Tenemos que ir a la palabra de Dios. En Juan 13, 35, dice así, En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Entonces esta es la clave, aquí está. Esta es la clave. Tengo que amar a mi hermano puedo ir a la iglesia y tener, eh, llevar mi Biblia conmigo para que la gente mira que soy, tiene que mirar que soy cristiano, o puedo ir a la iglesia con velo, falda larga y cantar canción y hacer muchas cosas buenas, pero esto no me va a identificar como discípulo de Cristo. Es el amor que me va a identificar como discípulos de Cristo. ¿Y esto qué significa? Significa que si voy a la iglesia y voy a hablar mal de mi hermano, yo no estoy amando a mi hermano. O peor, como pastor, como ministros, estoy allí hablando mal de un hermano o hablando mal de otro pastor, entonces yo no estoy manifestando el amor de Cristo, porque Jesús nos dejó un mandamiento que es que tenemos que amarnos el uno con el otro. Entonces, del amor que estoy llevando para mi hermano, de allí me puedo identificar si sois un hijo de Dios, si sois discípulos, perdón, discípulos de Cristo. Entonces, cuando tú encuentras a personas, habla con ellos, esta persona te empieza a hablar mal del hermano, te empieza a hablar mal de otro pastor, te empieza a hablar mal de gente, entonces allí tienes que pararte que, porque esta persona no es un discípulo de Cristo. Tiene que tener Cuidado, Nosotros, al revés, queremos no ser religiosos, sino que ser discípulos. Entonces eso significa hablar bien de mi hermano, hablar bien de otro pastor. Si hay problemas, bueno, estamos aquí para orar para mi hermano. Estamos aquí para orar por este pastor. No estamos aquí para juzgar o para hacer chisme de otro pastor o chisme de otro hermano. Esto está muy, muy malo. Entonces, de el amor no van a reconocer. Vamos a mirar nuestra vida. ¿Estamos amando nuestro hermano? ¿Estamos amando otro pastor? ¿O solamente vamos hablando mal a la derecha y a la izquierda? ¿O solo vamos chismeando? Cada uno tiene que mirar a sí mismo. Y con esto quiero saludarte, eh, que pueda compartir esta pequeña enseñanzas esa pequeña palabra a través de Facebook, Instagram, WhatsApp, a través de todas las redes sociales que tienes, para que, que esta palabra pueda llegar a cuantas más personas la puedan necesitar. Con esto te saludo, hasta luego y muchísimas bendiciones.